guard ini supaya supply variable disease kalau SKD 4 uh, jadi kita berikan PPI dosis tinggi 7 sampai 14 hari R ya, tab omeprazole ya. 20 mg numero 10 S2DD tab 1 antekoenam sebelum makan atau boleh juga langsung lansoprazol 30 mg ya. lansoprazol tiga puluh miligram nomor 10 S2DD tab satu setelah di diagnosis tegakkan PPI diteruskan 4 minggu ya ditambah prokinetik jika tidak tersedia PPI boleh digunakan beta blocker ya. H2 blocker itu ranitidin atau simetidin ya ranitidin 150 mg (10 S2DD) TAP 1 antikoenan atau simetidin. Simetidin 400 sampai 800 mg lalu kita berikan juga prokinetik prokinetiknya domperidon domperidon 10 mg merah 10 S3DD tab 1 antikoenam